Ons gesels saam oor God se wil, sy planne en wie hy is. Uitdagende gesprekke vir myself en ek hoop ook vir jou. Want om oor God te praat vra nederigheid, dit vra geloof, maar dit vra ook dat ons die skrif sal ondersoek op die regte maniere. Nie net 'n paar tekste sal gryp en daarmee sal hardloop en net ons eie idees sal weergee nie. Die groot gevaar is dat ons aan die hand van 'n paar klisjées en 'n paar idees wat in ons lewe is, 'n projeksie terug na die Bybel sal maak. En ek hoop ons het tot nou toe al gesien die groot vraag oor God se wil en God se planne is om by God te begin, nie by ons vra nie. Maar dit lyk vir my as een van die groot probleme dat ons dikwels die vraag na God se wil en sy beheer maar net uit ons lewe vra. En ons mag en ons moet want ons weet dat die soeke na die sin van die lewe uh, universele ding is by alle mense. Almal wat ernstig is oor hulle lewe soek na sin en betekenis. En daarom mag ons uiteindelik ook vra hoe kom God se wil en sy planne neer in my lewe? Hoe vind dit neerslag? Hoe glo ek? Hoe lyk dit as God in my lewe aan die werk is? Ons het vir mekaar gesê een van die grootste gevare, uh een van die maklikste maniere om God se wil um eintlik te ignoreer is om 'n lui manier van dink te hê, om maar net te sê alles gebeur met 'n rede, wat moet gebeur, alles is vooruit bepaal. <laughs> Jy kan dit glo, maar die Bybel leer dit nie. Dit is Griekse noodlot mitologie. Dit is opgeneem in alle filosofieë omtrent in die wêreld en in alle godsdienste omtrent. Die Boeddhiste sê dit as 'n filosofie. Die Hindus glo dit. Ehm um, uh, Islam sê wat moet gebeur sal gebeur. Inshallah. God besluit, jy kan maar bid. Die Bybel sê God is dinamies. Ja, en ek weet dit laat mense bietjie ongemaklik voel want ons wil hê alles moet in beheer wees. Daar moet 'n meesterplan wees. Maar ons sê daar is eene. God het 'n meesterplan. Sy meesterplan is Christus. Maar God giet nie alles in sement nie. En dit smelt uit interessant veral by nie-gelowiges. Ek het dit al 'n paar keer gehad dat uh, wanneer slegte dinge gebeur, is hulle woedend vir God. Uh en dan moet jy nou ewe skielik op die rooi tapijt staan Ek moes al 'n paar keer dan sê ons vir my nou, verklaar vir my, hoe laat 'n God van liefde dit of dat toe? Dan sê ek vir die persone, mag ek vir julle een vraag vra voordat ons oor hierdie vraag praat? Toe dit goed gegaan het, het julle God dalk gedien? Ek dink nie so nie. Maar nou dat dit sleg gaan, nou soek julle net uh iemand om te blameer, 'n scapegoat. Maar wie se skuld was dit dat dit goed gegaan het? Julle eie? Maar as dit sleg gaan, dan sit God, an act of God. Ons het so gewoond geraak om slegte dinge aan die Here toe te skryf. Ons het so gewoond geraak en ek het letterlik daarmee groot geword in my kinderdae. As slegte dinge gebeur, nou praat die Here weer hard. Asof God net 'n megafoon het as dinge sleg gaan. En ons het al vir mekaar gesê Jesus het in Lukas 16 gesê daai in die gelykenis van die ryk man en Lazarus dat as God slegte dinge moet gebruik om ons lesse te moet leer, gedoorie waar dan is ons in reuse moeilikheid. Jakobus het 'n duidelike antwoord op slegte dinge. Jakobus 4 sê vir ons in vers 1 en 2: "Julle weet mos waar kom slegte dinge vandaan? Dit kom van julleself af." Dis nie God wat ehm um, wat moordenaars oprig nie. Dis mense wat jaloers is en begeer en dan eh uh, roof en steel hulle, sê Jakobus. Sonde kom nie as 'n 10 ton lorry in jou lewe ingery nie, sê Jakobus 1 Dis nie asof jy maar net na die tyd kan sê ek weet nie hoe dit gebeur het nie. Dis soos 'n versoeking wat jou al dieper en dieper intrek. In die boodskap in Jakobus 1 is dit vertaal soos dis soos 'n skoenlapper wat begin agter dit aan hardloop en al dieper en dieper. Kyk maar Dawid, 2 Samuel 11 en 12. Hy loer die buurvrou af. Hy moes weggekyk het, maar hy hou aan kyk. En uh dan lei dit tot een dieper val na die ander. Eers nooi hy haar oor dan verwek hy 'n kind by haar. Dan laat hy haar man van die slagveld kom, dan maak hy hom dronk. Dan laat hy hom uiteindelik doodmaak. En dan swyg hy alles stil totdat die profeet Nathan opdaag. Sonde vat jou altyd dieper, verder weg van God. Jy kan nie dis maar net sê slegte dinge kom van God af of dis God se manier van lesse leer nie. Ja Jakobus 1 en 1 Petrus wil sê wees baie bly sê um, Jakobus wanneer allerlei toetse oor julle pad kom. 1 ehm Petrus 1 sê verheug julle daaroor wanneer swaar kry kom. Want uh, soos vuur ehm um, silwer getoets word in die vuur moet julle geloof getoets word. Let egter op. Let egter op. Hierdie is lewensbelangrik. Dit beteken nie God stuur slegte dinge om ons te toets nie. Dit beteken wel dat God kyk wat maak ons met slegte dinge. Slegte dinge sê Jakobus 4 kom van mense af wat godloos en goddeloos lewe. Jakobus 4 vers 1 en 2. Waar kom oorlog vandaan? Van jouself af, nie van God af nie. Maar God stel nie die toets op nie. Hy vertrou sy werk. Ek meen, kom ons vat gou net weer die voorbeeld jy doen dit tog nie met jou kinders nie. Jy roep tog nie jou kinders in. Ons het al vir mekaar gesê en sê vir hulle ek wil bietjie toets of julle van my hou. Jy slaap hierdie week in die buitekamer en jy gaan slaap in die veld. En die een wat na 2 weke nog van my hou, kan weer terugtrek huis toe. Ek meen, dit sal nuus wees. Dit sal wreed wees. God weet wat hy in ons gedoen het. Hy weet wat het Christus gedoen. Hy hoef nie te toets of ons sy kinders is nie. Hy weet ons is. Net soos jy dit nie doen met jou kinders nie. Maar mense projekteer dit op God en sê dit en dan dan skeer my hart, dan wil ek skree. Wat 'n soort God is dit? Ek onthou uh toe ek 'n jong dominetjie was voor ek by die universiteit beland het toe drie kinders deur daai pedofiel van Rooyen by die skool ontvoer is waar my vrou skool gehou het, Laerskool Kref. Het 'n dominee gekom en gesê God het dit gedoen sodat Kenton Park tot bekering sal kom. En ek gedink wat 'n wrede God moet dit doen. Ek wil jou 'n bietjie 'n les leer so gaan daai kind laat wegraak ek wil vir julle iets sê, maar ek gaan met dit moet deur sy kind doen. En dit het ook nie gewerk nie. Ek bly nou nog in Kenton. Dan misluk God. Dis soos mense wat sulke goed sê soos, jy weet die Here het blomme in die hemel nodig gehad, daarom pluk hy die jongste kindertjies eerste. Sjoe. As God mense op aarde moet doodmaak om blomme in die hemel te hê. Ek meen dink net bietjie oor wat jy sê. Dit laat jou my ril as mense so oor God dink. Maar wat wel 'n feit is, is dat daar sonde in die wêreld is. Sonde is teen God se wil. Maar God is nie Zeus nie. Hy gee vir mense keuses, het ons in Genesis boek gelees. Hy het vir mense die keuse gegee van miljoene teen een. Jy kan al die bome in die wêreld opeet, van die noord tot die suidpool, van die ooste tot die weste, net een boom asseblief nie. Willeke keuse, dink ek. En toe kies Adam en Eva verkeerd en toe trek hulle ons almal in die gemors in. Romeine 5. Die eerste Adam En dit is wat mense anderster maak as die diere en die God van die Bybel anderster maak as die afgode. God gee aan mense vryheid. Vryheid om goed te doen en vryheid om te sondig. Maar hy stuur sy gees om ons in die waarheid te lei. So God se wil is dat ek in Christus glo, dat ek in Christus behoort, dat ek op die pad van die Here lewe, dat ek die Here volg. Dat ehm um, eh uh, Romeine hoofstuk 8 dat alles ten goede meewerk. Nee, God veroorsaak dit nie, maar hy gebruik alles. Gebruik slegte dinge. Terug na Jakobus 1, Jakobus 1 vers 17 en 18. Alle goeie gawes kom van die Here af. Dit breek 'n bietjie my hart dat ons daai lied, ek onthou my kinderdae, net gesing het by CSV kampe. Onthou jy? As die ete op die tafel kom, alle goeie gawes. Dis nou, oukei. Okay. Wat is een van die grootste theologische stellings van die Nieuwe Testament? Weet jy, slechte dinge, sê Jacobus 1, dis jylle wat achter jylle eie begeertes aan hart loop. Dit kom nie soos een 10 ton lorry nie, jylle kies. Satan kan jou net versoek, maar hy kan jou nie dwing nie. Jylle kies daarvoor dan dier jylle onbekeerlijke harte. Maar goeie dinge, alle goeie geskenke, kom van God, kom van boe, kom van die Heere. So die goeie God, die dinamiese God. Maar nou terug na sy planne. God se plan is dinamies. En nou kom ons maak dit vandag bietjie persoonlik. Nou maar wat van my sterfdatum want almal wil dit weet. Weet, is my lewe vooruit bepaal? Hm. Die Bybel praat nie te veel daaroor nie en tog. Ehm um, iemand een aand by 'n plek waar ek moes praat oor die lewe na die oor oor of ons lewe vooruit bepaal is. En toe hom vra hy sê toe vir my daar staan iewers in die Bybel dat ehm um, al my lewens daarop geskryf is. En ek weet toe dit staan in Job 14 en toe lees ek dit vir die persoon. Ja, dit staan daar, dit staan in Job 14. Kom ons lees dit. Dat ehm um, Job vir die Here sê: "Die mense daar is vasgestel. U het die getal van sy jare bepaal. U het dit neerge lê en hy kan dit nie oorskry nie." Nou daar staan dit, sal mense sê. Nee, Want weer 'n keer wat ons vir mekaar gesê het in die heel eerste Bybelskool van hierdie reeks, lees die Bybel in konteks. Job is nie besig om 'n teologiese stelling te maak, Here, my lewe is presies uitgewerk nie. Hy's besig om God te verwyte in Job 14. Hy's besig om met God te beklei. Hy sê, Here, U is onregverdig. Almal vertel dit en nou moet ek dit ook maar dink. My lewe is so uitgewerk en niks kan daaraan gebeur nie. En nou gaan hy en hy sê vir 'n boom, vers 7 van Job 14. Is daar nog hoop? Al is dit afgekap, kan dit weer uitloop en sy lote aanhou groei. Vers 10: Maar 'n mens sterf en verdwyn en blaas sy asem uit, hy's weg. So Job is besig om God te verwyd. Hy sê: Here, as dit waar is dat U alles so uitgewerk het, dan is 'n boom beter as ek. Hulle gaan dood en groei weer. Ek gaan dood en woeps as ek in die dode ry. So vertel hy. En dan sê hy vir die Here soos dit dan in vers 11, 12 en 13 vertel hy vir die Here hoe sleg dit is om in die doderyk te wees. As hy my nou maar net uit die doderyk wou wegsteek en daar aan my wou dink. En as 'n mens sterwe vers 14, wat kry jy vir jou lewe? Daarom dat um, Job besig is met 'n verwyd. So jy moet oppas as jy Bybeltekste aanhaal. Net soos 'n ander teks wat iemand uit Job aanhaal om dit vir my te sê wat ook uit konteks uit uit aangehaal word daar in Job hoofstuk 23 waar ehm um, waar die Here sê Hy ken my pad. Hy bepaal my lewenspad in Job 23. Ehm um, en God besluit vers 14 van Job 23 wat die Here oor my besluit sal hy doen wat sy planne ook al met my is. Wie kan hom teenstaan? Baie mense sê sien daar, God het 'n plan, maakie saak wat jy doen nie. Nee, Job was weer 'n keer hier nie besig om dit as goeie teologie aan te bied nie, maar as deel van sy bekleiery met God waaroor hy later moet vergifnis vra. Jy moet dus weet watter soort teks het jy in die Bybel as jy sulke ehm um, tekste aanhaal. Job is besig om vir die Here te sê, Here, U maak wat U wil. Daar's nie 'n skeieregter in Job 16 en 19. U giet die planne en ons is maar die slagoffers. Maar jy en ek as die lesers van die boek Job weet tog in Job 1 en 2, dis nie so nie. Ons weet tog God het bloot net vir die Satan toestemming gegee om Job te toets en Job um, leiding te laat deurgaan. En nou is die hele boek Job 'n worsteling van Job om sin te maak hiervan want hy's regverdige, sê hy. En sy drie vriende Elifas, Bildad en Sofar kom en sê: "A, ah, ah, Job, graamtes in die kas, meneer. Ehm um, of jou kinders het gesondag en nou gaan die bloedlyn vloeke soos baie ouens glo af op hulle." En Job sê: "Nonsens, nonsens, nonsens." Jy moet maar gaan lees hoe hy vir Elifas, Bildad en Sofar daarvan af veral van hoofstuk 6 tot ehm um, ag ver in Job in hoe hy met hulle redeneer en met God. Want sy vriende sê jy het gesondig, jou kinders het gesondig en jy's 'n godslasteraar. Dis hoekom dit gebeur. Want lyk vir my mense wat dink aan God as 'n soort toutjiestrekker, moet altyd 'n verklaring hê, 'n oorsaak en 'n gevolg. Die Bybel werk nie so nie. Jode het so gewerk en baie Christene werk vandag so. As daar iets slegs gebeur, moet daar 'n oorsaak wees het jy jou tiende gegee is daar nie dalk 'n bloedlyn vloek nie al daai goeters Job sê nee nee die boek Job protesteer daarteenoor hy protesteer teen sy vriende hy sê Here u weet ek het reg gelewe hy sê Here u weet ek het vir my kinders gebid <laughs> en Job ken ook Jesegiel 18 wat sê God straf nie kinders vir hulle ouers se sondes nie waar kom daai ding vandaan hierdie bloedlyn vloeke ding wat mense sommer net so glo om Exodus 20 verkeerd hoor <laughs> Dis beeldspraak wat die Here sê ek bewys my liefde tot in die duisendste geslag en my oordeel tot in die vierde geslag. Dis beeldspraak meneer en mevrou wat dit glo. Um God is besig om sê jy kan my liefde nie meet nie, dis ontelbaar. Maar my oordeel is soos 'n paar geslagte wat jy kan sien. Maar omdat dit verkeerd verstaan is, het die Here vir Jesegiel gesê, Jesegiel gaan sê vir my mense, hou op my spreekwoorde gebruik. Die ou mense het groen druiwe geëet, nou word die kinders se tande stomp. Bedoelende, ek straf nie kinders vir hulle ouers se sondes nie. Wanneer die kind sondig moet hulle dit vat en die ouers hulle hulle dit vat. So verstaan 'n teks in konteks as jy oor God se wil praat, as jy oor Job praat. Maar daar's nog Psalm 139 vers 16 wat praat van al my lewensdae, uit my geken, uit my gevorm in die moederskoot, nog voor ek gebore is, al my lewensdae. Hoe gemaak? Is my lewe vooruitgedateer? Wat van misdaad? Hier kom ons by 'n misterie geliefdes. En hierdie misterie is ons lewe is nie 'n sinnelose gechommel nie. Maar is tog duidelik hoe kom ons vat eers aan die een kant dat God dikwels met sterfdatums op 'n baie vaste manier werk en ander kere in die Bybel op 'n baie oop manier. Jesaja 38. Die koning Hizkia, die groot Godvreesende koning van Israel, in die tyd van die profeet Jesaja is op sterwe. Trouwens, jy kan gaan lees in Jesaja 38. Jesaja kom na na na die na die koning toe met die slegte nuus. Koning, jy gaan sterwe. En wat doen Hiskia? Dit is die woord van die Here wat na hom toe gekom het. Kom ek lees dit. Sê vir jou gesin wat jou laaste wense is, jy gaan sterwe. God sê so, jou streepie. Toe draai Hiskia sy gesig na die muur toe en hy bid: "Ag Here, neem in ag dat ek in trou voor U gelewe het met oorgawe." Hiskia het bitterlik gehuil. En hier in Jesaja was nog eers daar by die paleise deure uit nie. Toe sê die Here: "Gaan terug." Ek het dit uitgevee. Die Here het jou gebed verhoor. 15 jaar ekstra lewe. Dieselfde in die stad Ninive wanneer die profeet Jona op die toneel is met die mees hartelose preek van alle preke, Jona 3. Nog net 40 dae dan brand julle mense. En dan sê die ouens en dan sê hulle en niks, sê Jona. Hm, game set and match. Ehm um, 40 dae wedstryd punt klaar. En dan sê hulle is daar nie eens genade nie. Hy sê nee. En dan staan daar in Jona 3 vers 10, dan sê die koning vir sy hele stad Ninive, kom ons bekeer miskien sal God afsien van sy plan. Die koning verstaan God beter. En Jona 4 is 'n tragedie van 'n hoofstuk vir Jona. Want Jona gaan sit daar op die hoofpaviljoen, hy gaan sit en hy wag vir vuurwerke, vir Guy Fox. Straf hulle, Here. En as God dit nie wil doen nie, as dit 'n keuse tussen God en Jona, dan sê Jona as te ware vir God, "U sal moet kies, dis hulle of ek. Ek wil doodgaan. So of u maak my dood of u maak hulle dood. Want u moet doen wat ek gepreek het." straf hulle. Hulle strepe is getrek. Dan sê God, ek het dit uitgevee. Hulle tot bekering gekom. Ek het afgesien van my plan om hulle te straf. En Jonas sê ek het geweet u kan verander. Ek het geweet u gaan die planne verander en daarom het ek geweier om te preek. So hier's die ding wat ons heel eers al vir mekaar gesê het en nou weer. Ja. Ek dink nie 'n mens se lewe is net 'n sinnelose gechommel nie. Ek wil nie deterministies sê alles moet gebeur en op die regte oomblik kwart oor 4 op die 3de Januarie van die jaar 20 X Y en Z sal ek doodgaan nie. Nee. Want ek weet baie mense sterf buite God se wil. Ek weet in Johannes uh, in Handelinge 7 as Stefanus uh, vermoor word, is dit tog nie God se wil nie. Dit kan tog nie God se wil wees nie wanneer hulle hom met klippe doodgooi. Maar wat doen hy? Hy is binne God se wil. Al is alles wat met hom gebeur buite God se wil. En daarom wanneer Stefanus deur moordenaars van die dorp uitgehaal word, is sy laaste woorde: Here Jesus, ontvang my gees. Vers 60. Here moet hulle hierdie sonde nie toereken nie. En vers 55. Vol van die Heilige Gees het Stefanus opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien. Ja, as jou lewe onder normale omstandighede loop soos dit loop en jy sterf 'n rustige lewe, dan sê ons almal dit was God se wil. Maar wanneer Stefanus vermoor word, sê ons dit breek God se hart dat sy kind so doodgaan. Soos trouens al die apostels omtrent dood is vermoor. Soos om, ons Here Jesus aan 'n houtkruis vermoor is, maar opgestaan het uit die dood as die seun van God. Maar die vraag is nie so seer of my streepie getrek is nie. Onthou jy die vraag van Romeine 8? Kan ook dit my van God se wil skei? Kan ook dit my van sy wil skei? Maar ek het tog in die breë in die lig van alles wat die Bybel leer, dat God die God van goedheid is, dat my lewe nie toevalligheid is nie, dat dat God my op die wêreld geplaas het om Christus te verheerlik, nie met 'n doel nie, met die doel om Christus te verheerlik. Nie dat God 'n plan vir my lewe het nie, dat die plan is dat ek agter Christus sal aanleef, onthou jy? Want net om te sê God het 'n doel vir my lewe, is maar weer so goed soos die vorige keer wat ons mekaar gesê het. Dis so goed soos om vir 60 jaar of 70 jaar vir iemand te sê ek het vir jou 'n persent. O, daar's 'n doel met jou lewe. God se doel is ek moet God verheerlik. Ek moet my talente gebruik vir hom. En dan is my lewe in die hande van die Here, wat ook al met my gebeur, of ek lewe en of ek sterwe. Dan kan ek vrede maak. En ek onthou ek Stefan, ek het dit al vertel toe ek in 'n motorkaping was en nou daai ouens daai 9 mil so teen my kop druk. En uh op die ou end hulle my nie skiet nie. En almal sê vir my dit was God se wil. Sê ek, weet julle wat is God se wil? Dat ek hom verheerlik of ek lewe en of ek sterwe. En ek het vir die Here daai aand gesê, Here, ek is 'n klein bietjie teleurgesteld dat ek nie dood is nie. Ek het so uitgesien om by U te wees. Want U is my lewe. Want soos ek maar altyd sê, baie ons glo in die ewige lewe, maar niemand wil gaan nie. Die grootste wonderwerk is dat God jou moet red want jou strepe is blykbaar nog nie getrek nie. En daad ek besef of ek lewe en of ek sterwe, ek behoort aan die Here. Ek is op geleende tyd. Maar ek weet ook en dit wil ek nou by sê. In 'n sekere sin is 'n Christen onsterflik totdat die Here sê kom huis toe. Totdat hy afteken. Ja, al moet hy sien hoe sy kind vermoor word Stefanus, sê die Here kom huis toe. Maar tot dan in 'n sekere sin onsterflik. Ek onthou ek het dit een keer gepreek jare gelede, uh seker al goeie 20 jaar gelede en iemand skryf vir my 'n brief. Ek was daai tyd in die buiteland en hulle skryf vir my, hulle sit een aand in hulle huis in Silverton. En daar storm 'n klomp ouens in met gewere en vrinne weer hom en sy vrou. En hulle sê ons gaan julle vermoor. Hy sê maar elke keer as hulle so die sneller vertrek, dan gee hulle net pad. Hy sê dit is nadat van vreemd aan hy onthou 'n preek wat ek gepreek het waar ek gesê het jy's onsterflik tot die Here sê jy kan kom. En hy sê vir die rowers, julle kan niks aan my maak nie. Christus die Here is hier en toe storm hulle uit. Daardeur sê ek nie dis die noodlot en alles is bepaal nie, want moord is teen God se wil. Maar die lewende God is ook betrokke. En die lewende God maak nie dat ek en jy 'n slagoffer is nie. En hier staan ons voor 'n misterie. Voor dieselfde misterie van Jeremia 18 van God wat nog besig is om planne te maak. Hm. Nog besig is om planne te maak. Deel van ons verstaan van God, van ons reis saam met God se wil is 1 God se wese, dit wie God is vloei voort in sy planne. Dis nie twee aparte dinge nie. God is die almagtige, die skepper, maar hy is die God van verhoudings. Hy's nie Zeus wat touwtjies trek wat 'n storie geskryf het en engele dit afgeneem en nou is ons hierdie videoprogram wat so afspeel nie. God is die dinamiese God. Hy gee keuses. Hy het aan die keur van sy skepping aan die mens die reg tot keuse gegee. Sonde is om teen God se wil te wees. God het dit nie geskrip beplan nie. Hy neem dit in sy diens. Soos wat hy in Jesaja verkoor is, 'n heidense koning in sy diens neem. Of in Nebukadneser die Babiloniese koning in sy diens neem. Of die Farao in sy diens neem. God is nie verleë of onkant deur sonde nie. Hy beplan dit nie, maar hy is nie onkant nie want hy sal magtig En en binne in daai sonde het ons vir mekaar gesê vorm hy nog steeds sy kinders tot sy beeld as Paulus in 'n tronk is is dit God se wil dat Paulus hom daar sal verheerlik. En dan doen Paulus dit. Maar God se planne word ook deurgevoer. As dit God se plan is om Ninive te red, sal hy dit nie vat dat sy profeet ongehoorsaam is nie, want God het 'n plan met Ninive om hulle te red. En en en Jona gaan nie God se pad vol staan nie. God het 'n plan om Israel in die beloofde land te kry. En tegnies moes dit paar maande of 'n jaar gevat het, hoe vat dit 40 jaar? Maar God word nie deur sonde ontkant gevang nie. Hy druk deur, hy bereik sy doel, hy neem sonde in sy diens. Hy kyk hoe jy en ek dit doen. Hy vat selfs ons sondes en as ons dit bely uh en dit neersit, maar hy gebruik ook ons foute. God gebruik my baie keer beter as uh, ten spyte van myself. En dan weet ek God is nog met planne besig. Hy het nie 'n sementplan nie. Hy's nie Zeus wat dit klaar gemaak het nie. Een van die bekendste liedere wat jy en ek ooit in die kerk sing is gegrond op Jeremia 18. Maar ons konnekteer nie altyd die kolletjies nie. Kan ek jou gou herinner? U is die pottebakker, ek is die klei. Jeremia word gestuur na 'n pottebakker toe. Ek wil daar met jou praat, sê die Here. Ek wil vir jou 'n bietjie wys hoe werk ek. Toe is Jeremia na die pottebakker se huis toe en hy hy was besig om iets op 'n skuif te maak maar dit het misluk en toe maak hy iets anders. Toe kom die woord van die Here tot my. Kan ek nie met julle doen nie Israel wat hierdie pottebakker doen met die klei nie? Soos klei in die pottebakker se hand, so is julle in my hand. Een oomblik kondig ek aan dat ek 'n nasie, 'n koninkryk sal afbreek, maar wanneer die nasie hom bekeer van sy boosheid waarvoor ek hom sou straf, sien ek af van die straf wat ek oor hom sou bring. En dan van die groot woorde vers 11. Jeremia gaan sê nou vir die inwoners van Juda: So sê die Here: Ek berei vir julle 'n ramp voor. Ek is nog besig om 'n plan oor julle te neem. Bekeer julle. Maak julle lewe reg. Bedoelende, het jy dit gehoor? Dis ons Vader in die hemel. Hy sê Jeremia, gaan wys vir mense my hart. Dis soos 'n pottebakker. Ek wil iets moois met julle maak. Romeine 8. Ek wil alles ten goeie laat meewerk. Onthou jy wat dit beteken? Vers 29. Ek wil die beeld van my seun in julle vorm kyk wat doen julle. En dan spat hierdie pot en skerwe deur julle eie sonde. Ek is besig om 'n plan te maak. My planne is nog nie klaar nie. Ek wil julle vorm tot my beeld. Luister na my. Val in by my gees. Kom val en bely, val in en belyn julle lewe met my wil. En dan sal alles mooi loop. Dan sal alles reg uitwerk. En dis my plan om julle te red. So God het nie 'n geheime plan nie. Dit is nie waar. En ek wil dit weer sê wat ons die vorige keer vir mekaar gesê dat God totaal onverstaanbaar is en onverklaarbaar is en dat ons eendag sal weet nie soos mense graag vir mekaar sê toe maar ons sal later verstaan. Toegegee 1 Korintiërs 13 ons ken ten dele. Maar dit beteken nie ons weet nie om maar net um, elke keer uh 'n ontsnappingsroete, 'n kop uit te hê om te sê ag nee, jy weet ek glo soos 'n kind of God is groter of ek verstaan nie. Dis nie goed genoeg nie. Die Bybel leer my genoeg oor God sodat ek getroos kan lewe en sterwe. So ek kan nadink saam met God om te weet hy's nie 'n seus God, hy's nie 'n beheer God. Hy's nie 'n kontrole God nie. Hy's die almagtige op sy troon, maar hy's die God van genade. Hy skep nie sonde nie, hy gebruik sonde. Hy orkestreer nie sonde nie, hy neem dit in sy diens. En al moet hy 'n ompad loop, al moet hy Jona van 'n van 'n boot afgooi, sy profeet afboord kry, maar hy sal hom in Ninive kry. Al moet hy met Gideon die pad begin loop wat 'n vlugteling en 'n ongelowige is as God hom roep, sal God dit doen. Al moet hy 25 jaar lank met Abraham loop om hom te kry om sy beloftes te glo, sal hy dit doen. Omdat hy 40 jaar saam met Moses en die Israeliete in die woestyn was, sal hy sy plan deurvoer. Hy gebruik ons ten spyte van onsself. Maar dis nie 'n raaisel nie. Want wat is God se plan? Dis duidelik. Glo in die Here Jesus, Johannes 6. En jy het die ewige lewe. Dit is die wil van God. Wat is God se plan? Romeine 8 vers 28. Alles werk ten goeie mee. En wat is dit? Dat die beeld van Christus in julle vorm aanneem. Wat is God se plan? Dat ons sy koninkryk terugwen. Dat ons deur ons gawes en talente wat ons het, dit in diens van die Here stel om sy wêreld syne te maak. Dis God se plan. So my lewe is nie 'n misterie nie. Ja, God het 'n plan vir my lewe. Glo in Christus. Laat die Heilige Gees jou vervul. Soek die koninkryk van God. Gebruik al jou talente tot sy eer. Dis God se wonderlike plan vir jou lewe. Ja, God het 'n doel met jou lewe. Jy is kunstig gemaakt. Jy is nie een product van die noodlot nie. Jy is nie een slagoffer nie. Jou leven het groot sin en betekenis. En sou dit gebeur, dat jy buiten Godse wil sterwe, bedoelende, dat sonde jou dood veroorzaak, dat moordenaars jou inhaal, dat slechte siekte jou inhaal, is jy nog steeds binnen Godse wil. Want al is hulle buiten Godse wil, is ek levenslange kind van my vader, omdat Christus my Here is, omdat ek aan hom vashou. En daarom kan ek selfs nie slegste omstandighede wanneer die misdadigers op my afstorm, wanneer kanker en rowers my kom soek, saam met Stefanus sê, ek sien Christus aan die regterhand van God. Hy is my lewe. Kan ek saam met Paulus uitroep in Filippense 1 vers 21 vir my is om te lewe Christus en die sterwe dit is wins So daarom breek ek nie meer my kop so baie oor oor ehm um, het ek 'n vaste sterfdatum of nie. Dit is belangriker om te weet niks kan my skei van Christus nie. Ek wil glo. Ek is onsterflik totdat die Here my kom haal. En ek bely uh of ek lewe of ek sterwe. Ek is die Here se. Kom ons bid en sê vir hom dankie. Dankie Here dat my lewe nie 'n sinnelose gechommel is nie, dat ek nie 'n noodlotproduk, 'n nommer is nie dat u my gevorm het soos u in Psalm 139 sê dat ek 'n kosbare skepping van u is vorm my en maak my o Here en leer my om binne u wil te lewe soos wat dit in die hemel gebeur laat u wil ook so op aarde gebeur in Jesus se naam bid ek dit amen Thank you.